so hello and welcome friends जैसा कि जानते हैं कि पाइथन के बारे में मैं आपको लूप के बारे में आजकल जानकारी दे रहा हूं और अलग अलग तरह की कंडीशन लगा करके वाइल लूप और फॉर लूप के बारे में बता रहा हूं तो आज की भी ये वीडियो स्पाइडर के ऊपर है स्पाइडर जो क्रॉस प्लेटफॉर्म है पाइथन के लिए बहुत अच्छी क्रॉस uh, प्लेटफॉर्म है पाइथन के लिए उसके ऊपर हम लोग आज लूप देखेंगे ठीक है अब लूप में किस तरीके का ये लूप है उसको देख लेते हैं ठीक है क्वेश्चन मेरे पास है मैं क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करता हूँ ठीक है तो यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल है जिसमें कुछ स्टोर है वो वैल्यू है टेन ठीक है और y में जीरो स्टोर है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y में जीरो स्टोर है ठीक है अब x और y दोनों ही में वैल्यूज स्टोर हो चुकी है यहाँ पे लगाया वाइल लूप ठीक है और यहाँ पे कहेंगे x is x is greater than y x is greater than y बोल दिया और यहां पे लगा दिया कॉलन ठीक है कॉलन लगाने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर एक्स और वाई को प्रिंट कराएंगे तो ये देखिए एक्स और वाई को प्रिंट करा रहा हूं ठीक है तो ये प्रिंट करा दिया एक्स और वाई को ठीक है और यहां पर क्या करेंगे यहां पर x इज इक्वल टू अब यहां पर देखिए x is equal to X minus one है ठीक है x माइनस वन है और फिर यहां पे y is equal to Y plus one है तो यहां पर जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके का आएगा जरा आप इमेजिन करिए देखिए इसमें आउटपुट क्या बनने की संभावना है देखिए x में ऑलरेडी 10 दिया हुआ है ठीक है और यहां पे कह रहा है x is greater than y y से कभी भी ग्रेटर रहेगा x ठीक है और फिर यहां पर x और y को प्रिंट करवाया जा रहा है फिर बाद में x is equal to x minus one यानी कि x माइनस वन का मतलब हो जाएगा नाइन टेन तो रहेगा ही नाइन हो जाएगा एट हो जाएगा और सेवन हो जाएगा फिर सिक्स हो जाएगा इस तरीके से ये आएगा ठीक है और y में क्या आएगा y में आएगा पहले पहले जीरो था तो ये वन ऐड होगा तो टू हो वन हो जाएगा फिर टू हो जाएगा थ्री फोर फाइव फाइव तक आएगा यानी y में जो वैल्यूज हैं वो फाइव तक आनी चाहिए इस प्रोग्राम के मुताबिक तो इसको चलाना भी पड़ेगा तो चलिए शिफ्ट और एंटर दबाते हैं देखते हैं क्या आता है तो यहां पर वही आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है देख लीजिए यहां पर टेन है फिर नाइन है एट है सेवन है सिक्स है यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं आपको और क्लियरली दिखाई देगा देखिए यहां पे ध्यान दीजिए ये जो आउटपुट है ना इस कोड के हिसाब से आउटपुट देखिए आप अपना ठीक है ये आपका कोड है ये आपका आउटपुट है ठीक है आई होप कि ये लूप जो है ये कंडीशन जो है क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये कंडीशन लगाई गई है ठीक है ना ओके